Başlangıçta büyük bir patlama olmamış olsa Belki de bildiğimiz bir uzay zaman olmayacaktı Saniyeler bile yetse uzay maddeyle de dolsa Evrenimiz henüz ilk etabında epeyce sıcaktı Sanki içinde bir çorba pişen kaynar bir kazandı Burada ışık maddeyle bütündü ve evren opaktı Hiçbir bulut yokken gece Parlaklığıyla gökyüzü sıcak yaz ayları Gözlemliyim yıldızları Hep büyüyen bu evren soğudu ve hacimde kazandı 380 bin yıl geçti ve oldu olanlar Artık plazma gaz halindeydi fotonlar uzandı Maddeden ayrılabildiler hep şarkıyla dolanlar Baryon akustika oscillaksiyodur bu latince Her bir elektron birleştikten sonra bu anlar Kim gökyüzünden bıkmadan gözlemleri evreni Binlerce keskin bir gözlem sayesinde buldular Raflar kitaplar oldular Hatta taşıp internetin az zahmeti Bu nimeti yaydıkça arttı kıymeti Görmeden asla inanmam dersen bak bir gidince Eskici bir televizyon bul ve kanallar içinde Karlı görüntülü bir kısmında da var yeterince Dağılımı gösterdikçe örüntü galaksilerinde Gözlenebildiği 13 milyar yıl sonra bu şarkı Tüm gezegenlerin ilk atasıydı bu hem müziğinde Geçmiş zamandan kal zamanlar süt liman Gökler yaman Artık değişti çok zaman Bilmek kadar tatmin eden şey yok neden Evren fizik hatta müzikle bir çizik Bildiğimiz müziğin yapısından var tabi farkı ne kadar bunu duymak imkansız bile olsa Evrenin ördüğü ipliklerle dönmeli çarkı çarkı